There's no signal. Pangalawang beses na gala. So, grabe. <laughs> Basa ako. <laughs> Parang umulan dito, wambot So, enjoy lang kayo sa sa view, guys. Okay?